bisa dipercayakan untuk nanti terjun bisa mandiri di rumahnya dan di kampungnya masing-masing ya otomatis berangkat dari rumahnya mau Tuani rata-rata ekonomi eh, menengah ke bawah menengah menengah ke bawah sudah ke bawah lagi ya ampun gumun santri sidamuti musim panen gegere pada bundas ngungi karung karo itu suatu sejarah ini Haji Abdullah waktu pertama datang untuk merintis pesantren membuka sejarah sampai akhir kemudian anak cucu saya sebagai untuk bukti syukur kita kepada Allah subhanahu